Halo guys, salam sehat dan sejahtera Hari ini saya mau kesini Membeli Mosa Mini S Sensia Segelnya masih utuh Kemarin saya beli hari apa ya dari kurang lebih semingguan lah baru nyampe ini uh, toolkit untuk youtuber guys wajib untuk hmm? youtuber hmm? nanti saya review hmm? untuk hasil penggunaan penggunaan uh, perbedaan kita pakai uh, gimbal ini dengan tidak pakai gimbal ya guys ini saya beli harga 800an 800an kalau di Indonesia sendiri di market yang lain itu satu jutaan lebih tempat apa aja gimbalnya itu sendiri Tadang. makanya oh ini ada lock ada locknya guys isinya ada locknya hmm. HP-nya taruh sini ini ada pencet-pencetannya. Oke okay guys, sekian unboxing Moza Mini S bagi YouTuber. Silahkan klik subscribe, like, bunyikan loncengnya. Dan terima kasih sudah menonton.